Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Ho mi volos paroli pri giismo, sed anto mi faras tio, mi simple devas diri che lasta tempe mi estas okupata. Uh, mi havas novan laboron, novan postenon, do mi simple ne povas fari filmoin, do jen kiel mi subite malaperis. Mi scias che estas malfacile, kiam vi volos pregi al mi, kaj mi simple ne respondas. Tamen, ho mi volas paroli pri giismo. Anue, anto mi presentas kio estas giismo, mi presentas kial gi ec existas, kai kial mi ec nun pensas pri citiu temo. Do pasin sabat nocte mi ĉeestis Zamenhofan tagon kiun mi tute fergesis filmi. Mi ĉeestis gin, uh, kaj mi sidiĝis en rondo de esperantisto ni, baba, ni babilis, drinkis, ni faris multajn stultajn aferojn kaj iel kiel ĉiam uh, leviĝis temo pri um, seksismo, egaleco kai tiel plu uh, en Esperanto. Kai kutime mi evitis la temon ĉar mi ne trovis interesa, honeste, sed Ci foie mi facte vols presenti mian opinion. Mi estes flue esperantisto, mi ne estes reformisto, do mi opinias che mi estes in bona stato, um, mi suffice bone conas la lingvon por vera presenti mian opinion. Do vi ne povs diri al mi, lernu esperanton anto o vi presentas ideoin pri reformado, cae honeste citio ne estes reformado. Do mi volus paroli pri giismo. Mi ne creis ci tiu un aferon, versaina gi jam existus ec del comenzo de la lingvo, se giismo essence temas pri la strecigio del signifo de gi men. Do vi ciuis cias che existus du cefai pronomoi per la dua persona in esperanto, tio estas li por virui, si por virinoi. Compreneble, en la moderna mondo existas procento de homui kiwi ne bone sidigas en uno el tui du scatoloi. Ili ne vere estas virui, ili ne vere estas virinui, au ili ne sentas sin virui, au ne sentas uh, sin virinui. Ili simple ne shatas uno el tui du pronomoi. Do, la resulto en la occidento estas pode simple crei pli da pronomoi, cae enmeti meti ilen. Do, nun ni havas uh, li, cae si, cae neoficiale, oficiale, ofte usata estas ri, kiu por mi estas uh, tre confusa, cere estas mal audi, ri, li, ri, li. Tamen, mi faifas pritio, um, cae en la occidento estas nun, um, emo pod simple crei plei kai plei de pronomoi por eh, crei inclusive that son pod a sed la mi tio es os solvo kai fakte venas el occident pens maniero qui ne es la the play bona maniero Dor por mi, mi hedigadas ol alla oriento. Kai en la china cultura, en la china lingvo, estas nur unu pronomo, por li, por shi, kai por gi. Dor la mi, la play simple maniero por solvi la pronoma pro, pronoma problema en esperanto. Simple estas strechi la signifon de ji al li kai shi. Do se vi volas uh, diri tiu homo, vi simple diru G. G diris al G, G, G, G, kai tiu plu. Versaina vi pensas, hmm, tiu esas iom confusa, char uh, se esas du homo kiel vi povas facile um, trovi per kiu vi parolas. Eble G esas iom ete uh, anue, sed se G bone existas in la cina lingvo, Uh, gi povas facile funks, uh, bone funksii en Esperanto. Gi ne vere estas tiun grande problemo. Do lau mi, se vi vola solvi citi un problema, lo pai bona solvo! Simple est streci le signifon de gi, cae ec usigin por ciu persono Krom tiam vi absolute devas priparoli sexon. Do se vi absolute devas priparoli virinon au viron, tiam vi povas uzi li kaj ŝi. Eble pro medicae au io tia. Eble pro iu jura afero, mi ne scias. Sed laŭ mi, la plej bona solvo simple estas uzi ĝi. Kaj por testi ĝin, mi fakte uzis nur ĝi kun Kaja uh, dum la pasinta Zamenhofa tago, kaj dum unu nokto ni simple alkutimiĝis al ĝi, kaj ĝi ne kaŭzis pro problemo in tutte ne. Do mi credo che gi esso so play facile solvo, ca gi esso so play bona charatio significa che ni ne devo so leni ni muta in nova in gi havas kromon play bonan kialon. Do mi instruas la anglan dum jaroi al chinoi, ca unu el play mal facile parto de la angla por china parlanto de eh, na de la china. Esto simple crei differenzon inter li kai shi ili ciam intermixas li kai shi char ne existas en uh, la china lingvo kai kiam mi parolas kun kai pri ci tio li diris ke la sama afero okazas en oslano do loklin kiu estas de la skulo de la oslano uh, kiu signo lingvo li ciam accidente nomas kaia shi kai mia edzino ofte accidente nomas min uh, shi tio simple estas problemo char gi estas tiom complexa afero li kai shi kai en complexa frazoi vi devas memori kiu estas kiu kai nun imagu se vi metus nova in do vi devas memori li shi ri kai tio plu kai eble estus am um, kroma se gi simple causas multe pli da malfacileco do kio ne simple uzu gi por ĉiuj homoj kai mi scias ke kelkai al vi diras nu gi povas esti ofenda ĉar vi esence nomas min ajo gi nur estas ofenda se vi pensas per via denaska lingvo do eble la angla en la ĉina Cio, absolute cio, esos G, cae defendas neniun. Do lau mi la plei bona solvo, simple estas usi G. Kai verishaine mi pli kai pli um, exercis min per il usado de G, kai ec comensas io mette usi G, mi recomendas che se vi vola solvi citium problemon, ne creu pli de pronomoi. Tio creas pli de problemoi, tio pli malfaciligas la lingvon, simple usu G pli strecite. Do tio absolute estas cio, kion mi volas diri. Uh, mi estas ege varma nun, char hodiel estas ege varme, do verŝajne mi finos la filmon ĉi tie.